se začnu namazat. Tak co? Jaký je plán? Dala si porušky teplý. Já udělám ještě jaký přírodopisný film tady. ty? Hele, už jde. A když pouští ponorku, vole. <laughs> Puxa! Puxa, puxa! Echt, ik ben helemaal niet